Ég heiti Jóhanna Gilsdóttir og er nefnandi við Háskólan í Reykjavík. Ég er í námi sem kallast Hagnýtt aðhörlisgreining sem er frekar nýtt nám hérna á landi. Um, námið mitt snýst um svona aðalega að skoða virkni hegðunar og hanna engreip í samræmi við það. Á annari önnin okkar þá fáum við tækifæri að velja um hvað við viljum fara í starfsnám og það er alveg ótal margir staðir í bóði En einnig ef við höfum eitthvað áhuga svið, eins og ég hafði áhuga á að vinna með öldruðum og ég er hérna komin á landakot og fæði þetta æðislega tækifæri að fylgjast með skjólstæðingum og þessum fagmönnum í raun aðstæðum. Og ég hef líka tekið eftir því að það er svo mörg tækifæri sem hægt er að grýpa. Þannig að það er hægt að nýta aðtalinsgreiningu í alveg ótal margt og ég hef svolítið séð hvert ég vil stefna með þetta en það er alveg ótal mörg tækifæri.